كده طب ما انا عارف اهي هو ناخد مثلث كده بص نيجي على المثلث كده انت بتسجل اهو ايوه ممكن نبطل الكلام يا صعب ده هناخد مثلث كده اهو مثلث كده ليه المثلث كده نعتبر المثلث ده قاعدة الايه؟ قاعدة فانوس ونحتاج مستطيل قاعدة فانوس اصبر اصبر اصبر ونحتاج مستطيل نحتاج له ده الفوقاني ونحط تحته مستطيل نيجي نيجي نحل الدوريات لا مستطيل الدايرة نيجي عاملينها كده نعمل يعني شكل ايه؟ شكل شكل كده ابتدى بطط كده بص تمام بعد كده عاملين ايه؟ نيجي عاملين هيكل نيجي عاملين بس اسمع بس نيجي عاملين هيكل هيكل الفانوس هيكل الفانوس كله ايه؟ ممكن دايره دايره ثانيه كده ايه مثلث كله بقيمته مثلث يا بابا لا نعم. بقيته مثلث مش شرط ممكن يبقى كده طب ازاي كده فنون ممكن اعمل فلوس تانية طيب ما انت تعمل راحتك كده بس اصبر اصبر انت بتعمل ايه اصبر ده ما انا عارف إيه اللي انت كده عملنا اهو بعد كده نيجي عاملين ايه جايبين مثلث تاني نحطه هنا كده كنت في دماغك ايه انا مش عارف المثلث اهو بص بص مثلث ثانوي بص بعد كده نيجي عاملين ايه راس الفانوس بص لكن نيجي عاملين ايه نيجي عاملين انا فهمت إيه اللي في دماغي برافو عليك برافو نيجي عاملين كده ايه ده المفروض خلاص نقول له خلاص اوكي ما الماوس المشكله مشكله اصلا محتاج ترسل من هنا ايه بقت على قد لما كده جايبين ايه دايره تانية كده صغيره مش تديني اوبا يا جامد في النص بعد كده عايزين ايه نعمل نعمل دايره ثانيه بدل كده اللي هو الهيكل الفلوس نفسه نعمله كده نص وصل ده مش هينفع كده اصبر بقى كده عاملين ايه عاملين دايرتين صغيرين كده طولي بس يبقوا شبابيك الفانوس كده على فكرة لازم بعد كده ابتدي اعمل الفانوس ده الونه انا الفانوس ده الونه مثلا الونه مثلا هو ازرق مثلا فجأة ولا كده غلط ما دوست سد لازم تتكع الأول عشان تخلص ايه ده يا بابا بص بس أنا مكان نرجع أحمر دوس عليه تاني ورجعه اعمل دورية تانية يا بابا كفاية عشان يبقى قد كده دوس بقى دوس هنا دوس هنا عشان ايه دوس هنا اصبر اصبر اصبر دوس هنا آه. حط بقى رجل زي ما انت عايز هنيجي رايحين كده ورايحين ايه بتاعت المالي نقول لها نملى بقى فاضي نملة نملى مثلا ايه نملى المستطيل الدورية اه نمنا ده كده كده تمام ممكن الباقي آه تمام والباقي اصفر بقى اصفر كده غلط بس <laughs> بس الدقه بتفرق بس الدقه اللي انت تدوس ما تدوس بالبتاع على على البتاع نفسها خلي بقى غلي حاجة غير الأزرق الأصفر سيبها كده سيبها لا لا مش هتنفع انت مضيقها قوي ماشي ايه بس دقة انت كنت مضيقها كده نعمل ايه نعمل ده لونه نعمل كده اللون ده ده بامبا إيه المشكلة بامبا اصفر ازرق وعك بصراحة يعني مش مشكلة معلش يعني نعك مع بعض تمام يعني بص بقى كده ايه اهو تمام ايه رايك حلو فانوس هات بقى نعمل ايه